người Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. 嗯嗯，沐浴如何像香皂？ 今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌。 <laughs> good. Subway candy in your pocket. what? Just <laughs> when new guy energy. I know I did, but I not Thank you. Mm-hmm. 不知道，不知道，哈哈盘哈哈哈！啦啦啦啦啦！ 水来搓泡泡，今天真是美妙，大声唱歌。 The next time someone says all pit bulls are dangerous, you can show them this.